Ah, buongiorno a tutti, oggi faremo una limonata a te. 3 Menzionare la limonata, se cioè siete dimenticati oppure se eh, siete dimenticati di comprarla Perché bastano questi pochi ingredienti La gassosa, il limone, lo zucchero e l'acqua Iniziamo dal il limone Quindi lo eh, dovresti utilizzare uno spremiagrumi e, ehm, e seguito il um, zucco che uscirà versatelo su un bicchiere quindi vi verserò uno Sente, uh, uh, si utilizzano uno o due quindi basta alla, uh, per quante ore volete fare ah, per quattro basteranno comunque due limoni poi in seguito mettete un po' di carica sosa girate e mettete giusto un cucchiaino di zucchero tutto nello stesso bicchiere e la lasciate in, in frigo che beve qualche ora e sarà comunque la fresca è da bere ditemi se ci siete riusciti condividete questo video comunque una cosa che potete fare voi tranquillamente a casa vi aspetto al prossimo video grazie per la vostra attenzione